Deus é o que faz o homem desejar. Deus é o que faz o homem popular, popular, popular. Deus é o que faz o homem naquele momento penetrar mais fundo pra gozar dele. Deus é o que faz a mulher aceitar. Deus é o que faz a mulher popular, popular, popular. Deus é que faz a mulher naquele momento puxar mais profundo pra deixar dentro. Deus é o que faz o homem desejar. Deus é o que faz o homem copular, copular, copular. Deus é o que faz o homem naquele momento penetrar mais fundo e gozar dentro. Deus é o que faz a mulher aceitar. Deus é o que faz a mulher popular, popular, popular. Deus é o que faz a mulher naquele momento puxar mais profundo pra deixar bem. O Deus de Schopenhauer não tem consciência. O Deus de Schopenhauer não precisa de crença. O Deus de Schopenhauer, ouça o que eu lhe digo, é um Deus onipotente e instintivo. O Deus de Schopenhauer não tem consciência O Deus de Schopenhauer não precisa de crença O Deus de Schopenhauer Ouça o que eu lhe digo O Deus de Schopenhauer Onipotente, instintivo